wabarakaatuhu kusoo dhawaada shirkada haseedka rubis maanta waxay nii gudbinaysaa sida eh, eh, gamekaa loo yaqaano subway service sida loo hakin gareeyo lacagta badan loo helo dadka qaar waxay rabaan inay lacag badan macnaha u helaan qaarko ma yaqaanin mobeelka samsung oo keliya baa loo talgalay laakiin mobeelka laguma talagalin samsung oo keliya marka hadda cashirkeena aan gudagalno daawada ininku waxaad igu daaasaan subscribe share and like haddii aad ina su-aal isoo weydiisaan rabtaan kumantiga hoose igu qora waana mahadsantihiin daawadayaal hadda ayaan cashirkeena gudagalaynaa koodii googla soo furo acceptde finishde marka anaga waxaan ku qoraynaa inta korka ayaan ku qoraynaa waxaan ku qoraynaa hadoo kale zeebishaale markaad ku qorto markaas waxaa qoraysaa subway subway marka subway service ma kala dheereynaysid haddaa kala dheereyso marka makuu imaanay service isku dheji isku dheji markaas goodheh hadda markaad ku dhufato hadoo kale waa kana mujeeda zeebishaale dot com super service markaas f one eighteen marka ku dhufo markaad ku dhufato meeshaan calaamad kor oo dowland ayaa ku dhufanaysaa soo laabo marka meela xaysiisa ugena dowland ku dhufo marka uu kusoo dowland gareynaya kor fiiri waa kaa super source waa ka uu kusoo dhoolgareynaya xoogo ayaan sugeynaa intoon u imaana shan sikin aan dhiman markuu noo imaado waxaan ku dhufanaynaa super service aan ku dhufanaynaa marka barnaamijka waan soo degsanaynaa asagoo caadi aan soo degsaynaa marka inta dheh you know source dheh haddana markaad ku dhufato nigista dheh install dheh haddana markuu ku installayniyo markaas install markuu kuu dhaho waad iska sugaysaa saa ku imaanaa markaas waqti badan ayuu qaadanaya lakin waa adiga inaad adkaysatid isku day markuu macnaha noo imaado adiga waxaad furaysaa suuba servicekaaga caadi ayaad fureysaa ko kale ma degsanaysa meeshaan ayaad kasoo dhex degsanaysaa zbshar meesha la meel kale ha kasoo degsan play store ha kasoo degsan haddii aad kasoo degsan lacag luma siinayo zbshar geema qaar way siisaa laakiin fifa iyo waxaas iyo luma siinayo zbshar wuxuu uu ku siinayaa sababtoo ah geemanka caadiga ah super service ha ku ahaado gangsta fakes ha ahaado war geema badan ahaadaan marka iska sugaadayo kaliya waqti badan makaa qaadanayo waan isku soo laabanayna marka noo imaado marka markuu noo imaado barnaamijka open ayaan leenaanay markuu noo imaado hadda ani tusiyaa marka lacagta halehe noo gaartay ani tusina marka waa kaa marka waad furaysaa soo ma jeedin hadda fiiriyaa marka hadda wax ka daya waxaad arkaysaan maa lacagtaas liisiya aa ku qabanayso hadda fiirsada marka waxaa soo furaysaa meesha waxaad ku dhufanaysaa adoo kale fredis oo kale may soo laabo nay fredis ku noqo inta ku dhufo nay soo laabo soo laabo marka mii ku dhufo mii marka waad ujeedaan lacagtii waxay noqotay dhowr malyan ah ayay noqotay fiiriya furaha xataa lacag malyana hadda kaloo kale friya lii siiyey waan soo gadan karaa war wax ka daya marka waxaa rabtid ayaa soo gadan kartaa haddoo kale kan ayaan kan free waaye kan oo kale soo gado waa kade kan oo kale kan oo kale kan oo kale marka waad ujeedaan wax kama khasaarayo adiga xaq ayaad u leedahay inaad wax walba gada karto marka kan oo kale furaha haddoo kale soo laabo ka fura noo raadi meesha dadka gal gabadhan oo kale hadda dadka qaarkood ha tan kuma gadmayso laakiin xaq waxaad u leedahay saddex koofi inaad haysato wey malagu siinayo haddoo kale wiilkan waan gada karnaa laakiin kama gada karno waxaan rabaa inaan shan boqol aad keensato kaas wiilkaana kanna inaad laba boqol keensato kanna inaad konton keensato waa sidaas marka marka daabadayaal intan iyo in kale cashirkeena halaan ayaan ku dhamaystiraynaa Eh, commentiga hoos igu qoraa waxaad iisoo weydiisaan waan iisoo jawaabaya waana mahadsantihiin anigoo ah maxamed deeq waana mahadsantihiin waa inoo cashirka dambe macsalaamo wabilaahu khayr wabilaahu towfiiq macsalaam